ايوه خد ضهرنا هيجري وراه خدوا هيطلع وراه روح روح هياخد محمود اوعى عوده اوعى عوده مش هتعرف تجري هو بيدور على تامر خلي بالك هو هرب ولا ايه؟ هو العيال ده ايوه خلي بالك بس سايب امال ايه؟ يا هشام يا هشام ما تعرفش انت إيه يا هشام